hey Kenan, je connais un site internet génial Tu travailles 3 heures par jour et en échange tu es logé et nourri. Ça te permet de voyager partout dans le monde à moindre frais. Ah ouais Et même dans le désert Bah oui, même dans le Sahara. Chiche, on y va. Attends, t'as dit combien d'heures Ah 3 heures seulement. Chiche, on y va. I am floating, floating out to sea. I ain't invincible. Not even I'm just a little girl, a failure to most. Les ennuis commencent déjà. Nous avons sincèrement à remercier le Terminal 3 pour ces 3 km de marche. Merci Syria. À partir de la rangée 15, ce sera la face de l'arrière, monsieur. Ici dans le bus, tout le monde appelle sa mère. Moi je l'appelle ma maman. Maman, je suis à Marrakech je suis Sur le marché de Marrakech. Et c'est là que Marion s'est fait voler 5 euros. Raconte Marion. Eh ben, j'ai demandé un tatouage au aîné e sur les deux mains. Et en fait, elle m'a fait qu'une main, elle m'a demandé encore 5 euh, euros pour la deuxième. Du coup, non. On a acheté du Hassel Hanout. Ça, c'est le Hassel Hanout. On a eu un rouge à gratuit. Moi j'ai eu euh, des cure-dents gratuits, tu te rends compte Des cure-dents berbères. Des cure-dents berbères. <laughs> jardin Majorel, ça c'est la file d'attente. Alors on s'est précipité quand on a vu cette bande de gens arriver. Y'a y a les reines des arrivent Et on mange d'une semaine tranquillement. Oh non, ça se trouve, le gars qui est devant nous, c'est le guide. Oh punaise, le gars, il a rangé un plan pour nous doubler. personnes. Bon, Yves, ton jardin, il est bien sympa, hein, mais il n'y a plus de papier toilette. Euh, <laughs> désolé, j'ai blasphémé. Je savais pas. C'est pas de ta faute pour le papier toilette. Il est temps désormais de passer à l'instant Kawaii de la vidéo. Vas-y, ça suffit de me tripoter maintenant. Prépare le papier, on rentre en France. On la fesse, les chefs. Double ration Apprenons ensemble à décoder le langage des mains. Allez, rentre à Limoges, putain de merde, salope Apprenons ensemble à décoder le langage des sorciers. Des sorciers, non Ouais, je veux bien. côté Airbnb, il nous a dit Mario, euh, t'es pas une baroudeuse toi <laughs> It's time to do it ah. Salama, je reviendrai du Sahara. Oh, il a un aspirateur géant. Pendant ce temps, au contrôle de sécurité de l'aéroport, la tension monte. À l'aéroport de Marrakech. Et ici, on nous a demandé d'enlever nos chaussures. Sérieusement I am floating, floating out to sea. Yeah, contrary to popular. Not even close I'm just a little girl A failure to most I'm a flower A flowerless